fin de semana, bueno, en realidad, nuestra... ¿Qué hicimos, mi amor? Decidimos irnos de viaje de San Valentín con Mari. ¿Quién es Mari? Para quienes no la conocen, Mari le vamos a dejar su Instagram acá. No, acá les voy a dejar una tarjetita para que la conozcan un poco más. Sí, hay un montón de videos con Mari. Es una amiga nuestra, pero también es la ex de Sophie. ¿Y qué pasa? La gente nos dice, pero ustedes cómo pueden ser amigas de la ex, bueno, ahora van a ver, nos vinimos a hacer un retiro, un retiro espiritual. <laughs> nos vinimos a hacer unos cursos que en realidad total exactamente pero para, para ayudarnos en serio lo digo sacamos este viaje sin acordarnos no sabíamos exactamente la fecha esa es la verdad también como que no lo pensamos pero bueno acá estamos las tres y van a ver un poquito de este blog Ahora estamos yendo, acabamos de parar, llovía tanto que tuvimos que pararnos, así ven acá la tormenta. Y bueno, les vamos a ir contando este San Valentín con Lex ¿Qué pasa, mi amor? ¿Estás aburrida? No, son dos rompepelotas, vos y Mariela, que no me dejan de molestar. es el primer día de la construcción de los techos verdes. Van a ver un poquito. Ahora les voy a mostrar Día de los Enamorados y acá venimos las tres. traje a un retiro de construcción. para poner el plástico. <laughs> Valen, ¿todo bien? Fantástica. <laughs> Y acá estamos con mi enamorada. Tomando mate en la... Valentine's Day. Tomando mate. Día San Te amo, mi amor. Ahora les vamos a mostrar a Alfie, que también está tomando mate, pero se va a sacar una foto de los caballos. Ahí les voy a mostrar el atardecer. encontré una diosa tomando mate. Hola. Vení siempre por acá. ¿Te querés casar conmigo? Dale, mira, no tengo <laughs> Se lo sacó para hacer los techos verdes. Yo también, miren cómo me quedó el dedo. O sea, aposta. miren, me como marcada, lo tenía hinchado, ¿eh? Mi amor. Mm. Hola. Solo les queríamos contar que estamos en la habitación atrapadas las tres. Hay bichos. Porque ahí está lleno de bichos. <laughs> y mm, feliz día de los enamorados, ¿verdad? Mi amorcito. Ay, quiero hacer? pipí, pero hay sapos y bichos y un montón de bichos. Ay, Dios. miedo, dos de construir techos verdes. Acá estamos en nuestro retiro de eh, San Valentín, ¿ok? Retiro de San Valentín eh, de construcción. Bueno, eh, hoy vamos a estar haciendo la segunda parte y ya les vamos a ir mostrando. Besitos. La Trabajen, trabajen. Dale, Valentín. Valentín, Muy bien. <laughs> Brazos, brazos, ¿qué haces vos? Brazos. <laughs> Tú puedes. Ay, Pero qué fornida. ¿Cómo la pasaste en el retiro? Ahí te contestó el búho. que nos callemos el búho. ¿Escucharon? La pasé genial. Entonces, desde el minuto uno. ¿Cómo la pasa? Desde el minuto uno. <laughs> ¿Qué? Están saltando las Tiro de construcción, básicamente, ¿verdad? <laughs> Bueno, se terminó acá al Sí. ¿Y cómo la pasaste en San Valentín con nosotras dos? Increíblemente bien. Bueno, perfecto. Bueno, un besito y hasta el próximo video. <laughs> No se caigan, por favor. <laughs> Acabo de comer.